Dwi'n chwilio am help ar ôl det ar-lein. Oedd popeth yn iawn tan i ni gyrraedd ei dio. Alli di ddeud wrth be ddigwyddodd? Do'n i ddim eisiau cael rhyw ond ddud o, ddo, ddyl sy'n i ddim dim yn ôl i'w dio, so o'n i ddim eisiau fod e. Dyw hyn ddim yn iawn. Can drin rhywiol yw hyn. Does dim esgus. Os nad oedd ti wedi cydsynio, mae'n drais ac yn drosedd. Gallwn ni dy helpu di. Mae helpa chefnogaeth gofynachol ar gael ddydd a nos ar linall gymorth byw heb ofyn. Ffoniwch dim oeth dim oeth 80 deg deg cant.